जय सप्तम सिद्धायन में भक्तों भक्तों जो है रही क्रिया योग के विषय में बताता हूँ जो वर्ल्ड का सबसे प्राचीन योग है खासकर भारतीय और इसकी जो दोनों धाराएं वो भी मैं बताऊंगा और ये है कि इसका जो है हम ऑनलाइन क्लास ला रहे हैं जो कि हमारे भक्त सिखाएंगे और जो विशिष्ट होगा बहुत ही उच्चतर स्थिति को उसे मैं बताता चलूँगा बाकी हमारी वीडियोज़ आपने देख चुके हैं और देखते रहें उसे तो इस संबंधित क्या है वर्ल्ड में जितनी भी ध्यान की विधियां हैं वो वन ट्रैक है वन ट्रैक मीन्स सामने वाले से फोकस करती हैं भगवान की मूर्ति भगवान से प्रेयर त्राटक विद्या किसी अदर्स को यूज़ करते हैं अदर्स जो है उनकी शक्ति का स्रोत होता है ना कि हमारी अपनी शक्ति का स्रोत है हम खुद और रही क्रिया योग सिखाता है अपनी शक्ति के स्रोत को कैसे पैदा करें अपने अंदर और जो सातों चक्र हैं मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि हृदय कंटाज्ञा चक्र इसकी जो एनर्जी है इसको डेवलप करते हुए जैसा मूलाधार है वो आपके ब्रह्मचर्य की बेनिफिट देगा गृहस्थी का बेनिफिट देगा एक्स्ट्रा जो वैसे सेक्सुअल रिलेशंस हैं या आपके अंदर जो किसी भी प्रकार की जो भूख है या जो इरिटेशन वगैरह इस सब को नष्ट करता है स्वादिष्ठान आपको बताता है कि मैं कौन हूँ कच्चेपन में बताएगा लेकिन अभी प्रारंभ है कि मैं कौन हूँ मैं अपने को जानने के साधन क्या है मेरे मैं अपने को उपयोग कैसे करूँ अपनी एनर्जी को डेवलप कैसे करूँ नाभि जो है वो सृष्टि को बताता है बॉडी की सृष्टि कैसे हुई इसका संबंध अन्य रिलेशनों से किस प्रकार से है जितने भी रिलेशन्स हैं उनसे संबंध किस प्रकार क्यों कैसे है ये बताता फिर उसके कंट्रोल से कहता आपका हृदय चक्र आता जितनी भी फीलिंग है वर्ल्ड में रिलेशनों को लेकर प्रेम की हो काम क्रोध लो मद ईर्षा द्वेष जितनी भी फीलिंग्स हैं उनके अंत में पीस कैसे प्राप्त हो ये विषय को बताता है ये सारा और इसमें इष्ट के दर्शन अपने आत्मिक दर्शन ये विषय यहाँ बढ़ता जाता है इंट्यूशन डेवलप होती है इसके बाद आता है कंठ कंठ का मतलब है कि जो भी आप बोल रहे हो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जितनी भी आप दुनिया में बुक्सें देखते हैं उसका आधार क्या है उनके शब्दों का अर्थ क्या है और नए अर्थ क्या है बहुत से ऐसे साधक हुए जो विशेष पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्होंने इतने अच्छे अच्छे दोहे लिखे इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन करा वो कैसे करा कंठ की शक्ति से पहले नीचे के सारे चक्र जागृत करके यहाँ गए पंच तत्व और पंच तत्वों से परे कैसे जाएं पंच तत्व से ही बॉडी बनी हुई है इसमें जितनी भी प्रकार की बीमारियाँ हैं एक्स वाई जेड किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है वो बीमारियाँ जो आपके अंदर हैं वो धीरे धीरे किस प्रकार ख़त्म होंगी कंट्रोल होके और किस प्रकार जो है फिर बाद में आप देखोगे नेचुरल क्योंकि होता क्या हमारी बॉडी रे में इस तरीके का विज्ञान काम करता रे और ही रे और ही का क्या है कि रे है सूर्य शक्ति और ही जो है वो चंद्र शक्ति मतलब इंगला नाड़ी पिंगला नाड़ी और सुषमना नाड़ी इन दोनों के संघर्ष खुलती है सुषमना नाड़ी सुषमना नाड़ी खुलने के उस पर तरंगित होता है आपका बॉडी ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे तो जो आपके अंदर आते हैं आपके जो लीवर्स है आपकी किडनी है या और भी जो लंग्स हैं कले का है किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी रोग हो या कोई भी जो है आपकी इंद्रिय उस समय में जब वो कंपन गुजरता एनर्जेटिक होकर तो power force strength stamina energy जो कि पफसी का मैथड है वो इसमें भी है वो आपको प्राप्त होता है और इस सब का में जितना भी है ये जो धर्म ग्रंथ है हमारा सत्यासवी धर्म ग्रंथ इसमें पूरा विधिवत वर्णित है ये हमारे ये शिष्य जो हैं ये आपको गाइड करेंगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपके अनुभव होंगे और जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसके अंदर ये इतना आसान नहीं है कह दिया कि ऐसे बैठ जाओ ध्यान करो और ये सब चीज़ लेकर तो आप क्या है कि अपने परिजन के साथ कैसे ध्यान करें इसका ध्यान का विषय क्या है बेनिफिट्स क्या हैं कि हम अपने प्रियजन में या अपने जो ऐसा जैसा बॉस है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका वैचारिक विरोध है वो सब कैसे कंट्रोल हो उसके प्रति दुर्भावना का व्यवहार खत्म हो हमारे अंदर से भी उसके अंदर से भी तो हम पॉजिटिव कैसे हों सब से पॉजिटिविटी डेवलप करने की विद्या है जितनी भी है तो हम कैसे अपने अंदर डेवलप करें और जो मेरा बच्चा है वो एजुकेशन में अगर नहीं पढ़ पाता तो उसको एजुकेशन कैसे डेवलप हो कोई भी महिला है भक्त है वो प्रेग्नेंट है तो वो अपने अंदर जो उसका बच्चा होने जा रहा है उस नौ महीने में किस प्रकार से रही क्रिया योग करने के उपरांत वो उसके अंदर नौ के नौ चक्रों को जागृत कर देगी ये बाहर निकल के बोलेगा एम सत्यासमी कहने का अर्थ है तो आप जो है और जो भी बीमारी है और कहीं भी आप जा रहे हैं तो कैसे उपयोग करें और किसी में भी उपयोग करने का तरीका नहीं है जितनी भी ध्यान की विधियाएं वो अधूरेपन को लिए हुए हर प्रकार की स्टडी करने के उपरांत थी ये चीज़ जो है प्राचीन काल की मैंने डेवलप करके अति अनादि काल में थी बीच में लुप्त प्राय होगी आप क्या हो गए कि शास्त्रों में क्या लिखी हुई है शास्त्रों में हर चीज़ नहीं लिखी जाती हर चीज़ गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त होती है वो मैंने जागृत करी है और मैं उसको जब दे रहा हूँ तुम लोगों को तो हमारे ये सब टीचर्स जो हैं उसको सिखाएंगे ऑनलाइन और आप उन्हें सीखें और जो मास्टर डिग्री संबंधित होगी क्वेश्चन होंगे उनका मैं आंसर दूंगा समय अनुसार देखिए जैसे ये पुरुष बैठा हुआ है और ये स्त्री बैठी हुई है तो आप जब एक दूसरे के सामने ध्यान करोगे ये विधि मैं बता चुका हूँ वैसे पूरी तरीके से तो इसमें जो है जो पुरुष के बीज मंत्र हैं आज तक पूरे शास्त्रों में स्त्री के बीज मंत्र नहीं दिए पुरुष के बीज मंत्र दिए लम वम रम यम हम तो ये क्या है मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि हृदय कंठ और आज्ञा चक्र से तो होती हुई एनर्जी सत्यम श्रद्धायन में बीज मंत्र जपते हुए आप जब अपने पार्टनर में आएंगे तो किस तरीके से उसके अंदर तो ये प्रवेश करेगा तो ये जो स्त्री के बीज मंत्र हैं तो नीचे से मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि हृदय कंठ तो मूलाधार में स्त्री के में है भम और उसके जो है स्वादिष्ठान में गम और नाभि में उसके में सम और ये चम जो है चम बीज मंत्र जो है उसके हृदय में और कंठ में मम ममता मैं खुद और जब ये ऊपर से घूमेगा तो मम चम सम गम भम ऐसे करके उसकी एनर्जी उतरती हुई दोनों संयुक्त होंगी संयुक्त होने पर एक दूसरे से कंबाइंड होते हुए आपकी एनर्जी विश्व एनर्जी बन जाएगी आपके अंदर डिवाइन लव पैदा होगा सीधी सी बात है और एक दूसरे को जानते हुए हम एक दूसरे के अधूरे पक्ष हैं एक दूसरे के अधूरे पक्ष पूरे होंगे पूरे होने पर ही हमें डिवाइन लव प्राप्त होगा समझे और जैसे आप देखोगे हम आप गुरु में करते हो तो समझिए कि ये गुरु बैठे हैं ये आप बैठे हो या ये गुरु हैं ये आप हैं आप गुरु के पैरों से शुरू होगे कि गुरु के पैरों को ध्यान करते हुए सत्यम सिद्धायन जाप करते हुए अपने पैरों पे आओगे और अपने पैर पेट छाती गला चेहरा माथा सिर और फिर ऐसे सत्यम सिद्धायन में जपते हुए इस तरीके से आओगे सामने वाला जो भी है गुरु है गुरु है आपका पार्टनर है या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा शख्स है बीमार है कोई भी चीज़ है चाहे दूर हो कितने दूर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको ध्यान का विषय बना लेना बैठ के ध्यान करना लेट के ध्यान जब है जब आप बिल्कुल ही जो है आपके अंदर से कोई ताकत ही नहीं बची है सो रहे जा रहे हो तो ये लेते हुए आप लाएंगे सिर सिर माथा चेहरा गला छाती पेट पैर ये ऐसे करते हुए फिर वापस इसमें ऐसे कंटिन्यू करते रहोगे तो आपने सुबह के टाइम एक चुन लिया सुबह के टाइम तो इसे करिए करोगे कितनी बार करना ये तुम्हारी क्षमता के ऊपर बात है कि तुम कितनी देर कर सकते हो इस पर डिपेंड करता शाम को उल्टा करोगे सामने वाला मान लो जैसे गुरु हैं तो आप गुरु के पैर का ध्यान करोगे और गुरु के अंदर ऐसे चलोगे गुरु का पैर पेट छाती गला चेहरा माथा सिर और फिर सत्योम दाय नमः जपते हुए गुरु के सिर माथा चेहरा गला छाती पेट पैर और फिर कंटिन्यू इस तरीके से आप चलते चले जाओगे अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितनी देर करते हो तो इससे आपका गुरु से तालमेल होगा गुरु की जो शक्तियाँ हैं वो आपके अंदर प्रवेश करेंगी आपको बहुत जल्दी ही आपके ध्यान में उन्नति प्राप्त होगी और उन्नति तो है ही चाहते हैं हम उन्नतियाँ और उन्नति सर्वभौमिक सर्वभौमिक सुनाई दिखाई देगी सर्वभौमिक आपको प्राप्त होगी जो भौतिक से लेकर आध्यात्मिक विकास के रूप में आपको दिखाई देगी अंत में आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा और इसी प्रकार जैसे मैंने विधि बताई है आप चाहे बैचलर हो अपने अंदर कर सकते हो अपने परिजनों के अंदर कर सकते हो जिसकी पत्नी या पति नहीं है वो अपने पति को स्मरण करके आगामी जन्म के लिए वर्तमान जन्म में भी आनंद का कारक रहेगी आगामी जन्म में भी उसे उत्तम प्राप्त होगा तो ये सब कुछ लेकर आप कर सकते हो और हमारे इस विषय को ऑनलाइन ऑनलाइन आप जुड़ें और सीखें ये सब ये सिखाएंगे और आगे आने वाले समय में ये ग्रंथ आपको प्रकाशित होकर प्राप्त होगा समय से जुड़े रहें आशीर्वाद करते हैं जय सप्तम सिद्धायन में